你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位朋友，大家好，我是大师 OK。现在我们要玩游戏是《侠客风云传前传第六期幽冥路》，那我们应该是要打最后一关的关卡，隐藏结局的部分。辟邪宫，辟邪宫，丰都灭天意。那天龙教丰都大局行动以来，各大派或遭屠戮，或遭收编。 景村正派如今归于锦衣卫指挥，势力划分已是大局已定，双方彼此都在等待渔翁得利的机会。而由神秘老者率领的天音城亦在背后虎视眈眈。此刻掌握天音城位置的严丹生，决意先下手为强。好，那我们锦衣袭击哦，这个我们之后再说。那我们现在鬼痛训练。 好，这个我们之后再看啊。那我们直接进那个最后一关啊。大哥，我等派去诛仙山庄的探子已回来了，情况如何？正如大哥所料，诛仙山庄早已被正派和朝廷拉拢，朝廷已派了重兵驻守。现在想战，想和他们谈结盟是不太可能的。嗯，朱见山庄啊，这下兵器之力可就是朝廷占了上风。嗯，有铸剑山庄做朝廷的后盾，这仗怕是不会好打。 阿庞，你让头入毒龙教如何？是，请兰亭教主进殿。通报之后，在帮众第一声惊呼中，一名浓眉多刺苗族少女步入了殿中。奴家这是毒龙教兰亭，哎，你便是封亭丰都阎帮主吧？长得确实很像你们汉人拜的阎罗王呢。兰亭，汉人讲究礼节，不要让帮主对你有不规矩的误会。我是说他长得像阎罗王，这也不这也不好吗？阿庞。 这位姑娘真的是独龙教教主吗？糟老头和小姑娘，苗族可真奇葩。嗯，难姑娘这般可能，我想帮主肯定是不会在意的。哎呀，这位大哥在称赞奴家吗？谢谢你呀。你年纪是轻了一点，可却是独龙教教主。只是少主他少与汉人来往，不知道怎么说话，冒犯帮主之处，阿庞先代他道歉了。 严帮主，奴家刚才闹事，让你不高兴的，奴家也和松松对不起啦。啊啊啊！无妨，这账面严某便收下。只是想不到蓝教主年纪轻轻，便身负领导一族的重责大任，严某也是相当佩服。嗯，阿黄都和奴家说过，严帮主这般好心，要帮我们抵御天龙教，我们东望教自然也要出一份力啦。除了天龙教之外，还有那些常常压榨我们苗人的汉人朝廷。 等到帮主一刀杀这汉人皇帝，自己坐上皇帝位置，我们苗人也会有好日子过。是呢，我家听阿黄说，盐帮主待苗人好，他决定帮忙的，希望盐帮主不像其他坏心肠汉人那般骗奴家。奴家可是很伤心的。这是当然，严某必定不会忘了各位相助之恩。听到盐帮主这么说，奴家可就放心了。这小姑娘虽然笑嘻嘻的，可是一苗一瓢，我不是在暗中观察咱们。看来为了他的族人。 他也也不是随随便便将信任放在掌门身上。如今各大派皆已尘埃落定，妹子，天主教和朝廷现在控制哪些区域？是，据各地探子回报，天主教这几年自关外入侵，攻下了不少门派，其中玄剑山庄、峨眉派、点苍派、三门派，由李苍龙亲自率众击破，宁死不降，遭到灭门。侥幸逃脱的弟子，已由少林、武当等派收拢。哦，玄剑山庄。 峨眉，峨眉竟然被灭？点苍，点苍被灭，前传有讲到。可是峨眉，有有这个可能吗？这三派战力皆不是一隅之辈，想不到如此简单便遭到灭门。如今西北川蜀一带，除了我等救下了零星势力之外，大半皆已在天龙教的控制之下。至于长江以北的中原各派，目前接受少林、武当等正派以及朝廷锦衣卫统领。 洛阳、杭州、成都等大城也依旧处于朝廷控制之下。嗯，那么我所控制的地区就是江浙闽粤两广沿海了。是，就目前来看，双方都还算是势均力敌的状态。我人设法将朝廷的主力集中在对付天龙教，待得两方精疲力竭，我等再趁虚而入，如此大有取胜之机。只怕天龙教和朝廷也这么打算。咱们只要注意的，还不只是那天龙教和朝廷，妹子。 可有天宁一城的消息？是大哥，我正想和你说这事。莫莫从身上掏出了一卷图纸，上头绘有山川林木以及极其复杂的路线图。这，这是……发了发了！莫不是藏宝图！你们俩安分点！听听孟姑娘怎么说。这张图卷上标注的是天一城大本营辟邪宫的所在位置和进入方法。辟邪宫，妹子，你是如何拿到这张图的？ 是江天雄的公子江宇亲自来访交给我的。你这不江宇，也他逃过朝廷的追击吗？是，当时他担心拜会大哥会太过招摇，因此只私下找上了我。而我亦担心这图纸真伪存疑，于是先派探子按图侦查，确认无误后才回报给各位知晓。嗯，妹子，你做的很好。不过江家手上又如何？这这图卷？据他所言，江天雄这几年亦察觉有股势力隐身于江湖之中。 暗地制造各派之间的冲突，最终同我们一般，发现天鹰城的阴谋。而这图纸，就是他多年前跟踪天鹰杀手，试图找出其藏身之处，最终绘出的路线图。江公子观念江天雄之死，亦与天鹰城有关。他孤掌难鸣，大仇难报，因此只能将希望寄托在张猛身上，助张猛一臂之力。想不到河洛江湖有如此的此等人呢？ 他不惊动天一城，情况下将路线探查得如此详尽。他们本来就是天一城的人呐。哦，这地方不就是终南山吗？嗯，想不到这山里还有如此庞大复杂地道和机关。大哥，我想这里想必是百年前那处著名的活死人墓。哼，怪不得，传闻活死人墓内部机关遍布，甚是隐秘。如今古墓一派销声匿迹，天一城会选选择此地作为大本营。 也就不足为奇。帮主，咱们怎么做？就这么打进去吗？那老妖怪自从阿比岛给咱们逼退之后，便龟缩不出，八成是天一城左臂右膀都给咱们卸了，还在重新盘算下一步该如何行动。如今他还不知掌我们掌握他辟邪功所在，真是一举将之歼灭的机会。老大，这可不成！咱们一旦有所行动，给超的天龙教知道了，怕不是会一拥而上，将咱们一网打尽。 那么只要不让他们发觉就行了吧？妹子，妹子，你有主意吗？我是找伙伴，作一帮一帮鬼众，只带少数精锐行动，便难以察觉。不错，墓道狭窄，人多也是无用。为防万一，亦不可不备下后手。当传令各派同盟，让他们严阵以待，随时相约。嗯，咱们解决了天音城，现在就对付两方人马了。 哎，我家知道了，我家这边也会做好准备哦。所以说这一关不是最后一关哦。嗯，沉一沉。那老赖，怪，老妖怪累积的这些因果业报，是时候好好审一审了。哦，所以这边是活死人墓，前传好像没有提到。 全上，全上了。哇，这个啊，清城弟子，快给我出来啊！ 堆青城荔枝这样，来，嗯嗯，好啊好，真是稀客。人躲你，你是如何找到这来的？嗯，老妖怪躲在这死人坟墓里，果然是挺适合你的。老子管你是不是百年前的魔头，如今便要除了你的祸害。哎，老骨头跟我再快也是会惨的，乖乖临死吧。 你们天鹰城的阴谋诡计都已经没有意义，我们会在这里在天鹰城永远抹除。尔等杀手，不但残民惜巧，草菅人命，妄图图操弄各派，引发浩劫，实是罄竹难书。尔等罪业，唯有一个死字能够赎清。弟弟，要是帮助我能活捉这老妖，咱们念个什么先惩罚他？嘿嘿嘿。 哥哥，咱们问问牛头老儿，那有没有多少毒？弄了毒盆给他试试。哼哼，你兄弟养了多少毒虫？阿鹏这有的是，设计给那些毒物这次咬死之后再晒晒干，那可是能做成一味好药材啊！一群不知天高地厚的狂徒，真人只会将你们玩弄于股掌之中，让你们求生不得，求死不能。辟邪功轻松就被炎母突破，已是无路可退。 还说的落这些大话吗？ <laughs> 突破？不，是本座。那你们进来的？真如尊主所料，盘龙那家伙正真把张们的情报供出去。要怪就怪铁面不靠谱，居然没斩断，斩草除根。那只小老鼠溜掉，说好要支援咱们的锦衣卫没出现。 那小子究竟在干什么？哼，九阴真经就快到手的一刻，竟然要我回来帮忙。本来天龙教那头我处理的好好的，却没想到你们这头出了那么大乱子，真是的。嗯，天龙教那头分明也是我在处理，一副将功劳都揽在自己身上的样子。可恶，原来是个圈套吗？江宇那小子竟敢骗我们！不是我失算了，看来他们早就知道江宇会找上我们。 他杀江天祥的动机，想必也是因为得知江家手上握有天一城的情报。人如上是五五波啊，帮主，五等该如何应对？新来的家伙交给你们，老妖怪和父母就由烟墨和梦妹子对付。遵命，是时候让那叛徒受他制裁了。可别落下了，忙你的，别抢我的话，臭水蛇！是那样个死寒毒和超死的，麻烦上我的头。 这次可要好好报上一报！杀手司音寒，还有个从恶人谷来的星辰，嗯，都登记在案的法外之徒。本官今日正好将尔等的敬绳之于法。法网恢恢，疏而不漏，拿你人头换我王侯。 <laughs> 来呀，阎罗王，让本座瞧瞧你的本事有何长进！ 嗯，老妖怪，你所累积的这些罪业，就由爷的刀好好断上一段，给我杀！好，来吧，这边就不用废话，直接直接跟他们打了。我这么多青城派门弟子，你敢跟我作对！ 我不喜欢杀人，杀人多没有意思。但我想挣扎的表情，天晓得那有多快乐。如果能将金丝练成咗吧，咁杀龙吞云，有乜在话下咧。 <laughs> 现在我们的阎罗成员都是非常强的，几乎可以一起干掉一些小 boss 是没问题的。这次换我一个，两个霸体了。OK，恐惧之后他们应该是无法动作了，所以我们这时候可以趁机赶快。 打他没？哎，哼！阿庞铁叉连刺，封死了欧阳啸各处退路。跟着一掌拍出，欧阳啸不甘示弱，全身阴气大盛，横幅神掌拍出。欧阳笑掌中掌到中途，就在阿庞手掌一侧袖中飞出。 条色差斑斓的毒蛇迅速缠上了欧阳笑手腕，瞄准了血管，揪住揪准了血管，张嘴便是一咬。欧阳笑又惊又怒，左左爪一抓，将那毒蛇撕成两半，但右臂三处早已迅速肿成了紫黑色。臭老头，你，嘿嘿，你手掌冷得紧，你以为阿庞还会像上次一样你硬碰硬吗？呃，我的手，我的身体动不了，你。 小燕府，放心吧，这霓虹缠绵毒发快速，痛苦很快就会结束。等到你死后，阿庞就将你身上的寒腐丹取出，这珍贵的药引可不能浪费。啊！欧阳笑颤抖着身躯慢慢软倒，阿庞最后的几句话已传不进他耳朵里。既已绝情，就该断得干净。OK，这个是在前传有。 呃，出现了九阴，原峨眉弟子，偷窃峨眉州施主的九阴真经藏兵叛逃出门，练得一身阴毒武功，实力不亚当年的周芷若和梅超风之下。然后前在前传呢，九阴是被那个谁暗算，王爷暗算死掉。我杀故我在，在，真是变态。 那我们公孙五剑，按错了，我应该是要按上门顶的。人生在世，因循苟且，毫无作为，就系愧对父母生育之恩。好，我们先用霸体，霸体的招式先免疫霸体。 人生在世，因循苟且，毫无作为，就系愧对父母生育之恩。可是我刚好像没得到霸体，耶，完蛋的！哇塞，没有中。 比较危险的是罗萨啦。 古今称怀，我一剑破天下无敌，就像你的失败，今天我剑的风采。点穴。说我不天下人，可天下人又何曾善待过我？ 那你亲的没等继续挡在那边会死掉。我靠！反阻碍尊者道路！我靠！幺！我很乐意。他竟然上路！ <laughs> 哈哈哈哈哈哈！我烦呢，一直给我弄那个。 便起身，令你哋永垂不朽。打不到他。嗯，真这么能干他，我也被干死啊！哦，尊主，我的尊主啊，能为尊主奉献这卑贱的身躯，是小的荣幸。 变成现在的习惯。 给红菜。嗯。哦，可以打中了哦。 啊，死去！哎，佛母竟然没有那个怎么样？怎么样把他杀死的那个对，我我我，不是必中吗？奇怪。 爷爷杀死你哋之后，亦都会将你哋通通练起身，令你哋永垂不朽。判官吴起的芦荟巨笔，有如风卷残云，震断了无数根怀斯所设下的钢剑。而纵使金丝给了怀斯练成铜皮铁肤，碰上了金刚所铸成芦荟巨笔，依旧是给砸得支离破碎，身首异处。 暴殄天物，真是暴殄天物！爷爷，我花了多少日念出了金丝，你竟这么不知珍惜，那么毁了。嗯，糟蹋尸体对死者乃是大不敬，我封如今子，并要再了，并要了结你的性命，告慰这些死者在天之灵。可别过来！呃，没了丝毫掩护，判官轻而易举逼近的手无寸铁的怪尸，先是下盘一扫，咔啦一声，断了他的双腿骨，令他翻倒在地。 跟着举笔一批，怀师头骨碎裂，登时毙命。OK，狂风骤雨，嗯，打不中，很好。只能走一个。 先修个息好了。哇！青城弟子，你死啊！感谢我阿红。 那也是。青城弟子的缺点就是血太少，算霸体无尽，可霸体要三回合也是有，霸体招式要三回合也是有极限的。我怎么黑白无常的攻击力变好好高啊？ 打一般的小小 boss 就已经三四千的，三星两个，OK，打不到。缺点，我觉得他们缺点就是没什么攻击力，不是，没什么行动力，讲错。怒，怒吼。好。生我者刀，养我者。 耶！好，要过来啊！ <laughs> 躲掉！哇！怎么会躲？ 黑白无常一勾一画，左右合击。九阴双爪虽是凌力，但兄弟俩一攻一守，合作无间。九阴不但能占到丝毫上风，更给那勾手行千步步逼退。 <laughs> 可可恶！可可可恶！两个装神弄鬼的小丑，竟然能把我逼到这种境地！这爪子碍事，弟弟，咱们卸了它。就来了，哥哥，断手！黑白无常瞧准了破绽，行千点出，九阴断绝。 肩窝一痛，双臂酸麻。白无常锁链飞出，九阴只觉手腕剧痛剧疼，但看鲜血淋漓，两只手掌竟给白无常的一对锁链卸了下来。呃啊，你你啊！断手已了，弟弟，下一个呢？嘿嘿嘿，小手，哈哈哈，来了！不，慢着啊啊！ 沾满鲜血的手镰无情挥过，九英的性命就此消逝。我牙金丹，想走？砍了你的双脚，你还走不走得了？走不走得了？ 就快走不了了！嚯，哼，再来啊！痛快，痛快，再来，再来，再让我见到更多的鲜血！刑场以一敌二，身上早已都是挂彩，那个表情却是越发狰狞。一手天蚕刀法更是剑曲狠辣，丝毫不将自身安危放在心上，出手全是进攻招式。躺下！他妈的，给老子安分点！呃呃。 敖广身子一低，避开了一面一刀，跟着双手撑地，一腿翻江倒海，踢中了青蝉下盘，令其重心不稳，摔倒在地。罗萨见机不可失，两脚枪尽力一续，当空投出，犹如天降流星般刺入青蝉胸口。谁说没有枪头捅不进的？啊啊啊！我感觉到了这痛楚，我感觉到了。 清长笑声逐渐歇停，敖广罗刹望着冰冷尸体，巨是松了一口气。恶人谷果然都是些疯子嘛！据说这家伙生来就有知觉上的障碍，只有杀戮和消渴能让能让他感受到满足感，也只有这种神经病能当他恶人谷谷主吧？难怪他不怕人家伤他，因为他没有感觉。好啦，只剩下最后一个了。

与就清晨弟子可以打到哈，看一下我们的，哦呦，木妹子打得到，而且可以再继续打，哈哈哈，太扯了啦，这伤害都做坏了，哎，可是颜鲁都没对到话哎。 哦，有了，老妖怪，守时吧。这怎么可能？本座怎么可能给你们这些小辈给？但看严丹生周身无间气境护体，老者一柄细剑虽迅如鬼魅，却处处碰壁，难以突破层层气境，反而给严丹生连一刀封闭的渐渐转攻为首。者，严丹生延缓劈下了震开老者挡架的细剑，瞄准了一瞬间的破绽，缠绕周身的无间。 气劲并发，钢刀再度挥出。尊主，嗯，要你，你想去哪？呃呃。佛母与孟婆本斗个旗鼓相当，此时见老者陷入危机，立即回身欲救，身后门户大开，孟祖抓准机会，干扎连发，只得听听喳喳出声，佛母一声惨呼，摔倒在地，后背干渣所中位置无不是要害大穴。 与此同时，严丹生钢刀挥过，无间气劲透刀飞出，将老者一刀砍飞了出去。但看鲜血飞溅，老者右臂已给斩的奇筋断去。我不知道这个严丹生钢刀飞出啊，是不是有参考刀锁啊？刀锁这个倒是在那个， <laughs> 因为那个大家有看那个《皮肤大戏》，《皮肤大戏》以前有一个角色是叫金太极嘛？大家有看过我的实况，有看到那个《皮皮奇侠传》，金太极他就是用飞那个刀锁去，有没有？ 去控制刀飞出去，然后再飞回来。哼！本座的辟邪剑法怎么会无敌？本座该是天下无敌呀！老者颤抖出，吐出一字一句，窗口鲜血不止，最终与运剑邪骗过阎罗王的一代剑魔，终究逃不过阎幽冥殿的制裁。哎，呃呃，大哥，没事，这无间气境不好控制。 调息一会就没事。无间地狱猛火不息，大哥这无间大法大成之后，聚聚气生力，源源不绝，以气护体，刀枪难入。然而这功法在运功之时，却会如同业火焚身，耐不住这苦楚，真气失控仿制。哎，现在搞定了，便问是大哥了。大哥，这功夫我也醒得起，哪天若是你没能控制住，没事，你瞧，也只有这功夫才有打倒那老妖怪。 这点折磨，阎王还挺得住。尊尊主，我的一切要给这世界夺走了，我诅咒你，我诅咒你啊！风魔母挺着满身疮痍的身躯，尽竭尽全力地朝老者的尸体爬去，眼睁睁孟婆冷眼注视着他，只到他也因失血过多而在途中死去。帮主，在我们这边接。帮主，你给那妖怪打上了吗？光环的副作用，调息一会就没事。 哎，那妖怪终究是敌不过咱们家帮主，瞧这死状，哎，凄惨凄惨了。打开，跑看看。嗯，内气稍有烦乱。帮主，这药黄丹先服下。嘿嘿嘿，一网打尽，嘿嘿，全军覆没。天一城贼首全落虎法，咱们可以暂时松一口气。松一口气？太天真。温判官，我可不会放过这个机会。 哦呦，你看，这个才是下一关。好了，那我们这集到这边结束啊！喜欢我们，欢迎到频道首页放图片，按个订阅，欢迎到呃粉丝一样的赞与追踪最些消息。那记得把右下角铃铛给打开，以震动随时的消息。谢谢大家记得收看喽，谢谢，拜拜。